T'en as pas marre, toi, de ton boulot Tu dois euh, vendre des jeux toute ta vie Depuis le temps qu'on en parle, t'aurais pas envie de tout plaquer, de te lancer pour de bon Devenir des acteurs Depuis qu'on est gosse, on en rêve C'est comme on fait T'es sérieux là mais tu peux pas tout abandonner, tu peux pas laisser ton travail, ta vie, si vraiment t'es pas sûr que ça marche.